Aia gabien gaude, emakume espetxe martxa jendetsu honetan, ireun emakume elkartu gara! Estamos encantadas de habernos juntado más de 300 mujeres aquí afuera y otras tantas que están dentro. denunciar aquí y ahora que las cárteles son monstruos patriarcales y que las mujeres y todos aquellos sujetos subalternos enfrentan múltiples opresiones dentro de ellas. Espetxeak jendartearen ispilu dira. Bertan, jendartean ematen diren zapalkuntza guztiak era ematen dira. Eta zapaldutako zuietuok are eta zapalduago gaude espetxean. Naiz eta argi adierazi nahi dugun, espetxeak Estirele direla inorrentzako leku. Espetxeak apurtu nahi ditugu. La solidaridad y la lucha es el único camino, porque las mujeres somos fuertes y vamos a luchar, porque vamos a destruir el patriarcado, el machismo y el régimen del 78, porque en todos los pueblos del Estado no haya machismo, porque somos mujeres y somos fuertes, no somos sumisas nuestras presas. agur eskotei, agur dantza egiteari, agur lagunak edo zenideak agurtzeari. Hala ere eta hala ber, gizonen desio sexuala asetzeko gure gorputzak erabiltzeko orduan, sistema penitentziarioa betiz txintzo eta fin. Sexu sujetu gisa ukatu eta objektu soia izaten inposatuz. Eta beste behin ere, ozen esan behar dugu. Aski da gure gorputzak gureak dira. Zeren eta agian, berrogeita marrurte geroago, bala garaia itziarren semeak esezik alabak ere izan zituela aitortzeko. Hemen gaude funtzean, militante independentista izateaz gain, emakume izateagatik, komunikabide, komisaldegi eta espetxean, modu bikoitzean zigortuak izan garen emakumeak. Hemen gaude prentsa misoginoenen arabera, emakume txarrak, ama txarrak, emakume desegokiak, komandoetako putak, terrorista odoltzuenak. Hemen gaude, modu bikoitzean zigortu gaituen iruditegi horren eraikuntzan erabilizan diren aurpegi eta gorputzak. Hemen gaude aitortu gabeko militante politikoak.